සුබ දවසක් වල හැම දෙනාටම. පුංචි කාලේ ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් ආරම්භ වූ චිත්‍රපටයක් තමයි හැරී පොටර් කියන්නේ. හැරී පොටර් චිත්‍රපට මාලාව ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකය පුරාම විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගැනීමට සමත් වූ චිත්‍රපටයක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් මේ ෆිල්ම් එක අනිවාර්යෙන්ම එකපාරක් හරි බලලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි අමුතුවෙන් ඔයාලට හැරී පොටර් ෆිල්ම් එක ගැන විස්තර කියන්න ඕනේ නෑනේ. හැරිපොට චිත්‍රපටේ හැග්‍රික් කියන චරිතෙන් ලෝකෙම ආදරය දිනාගත් සුපිරි නළුවෙක් තමයි ස්කොට්ලන්ත ජාතික රොබී කෝල්ට්‍රේන් කියන්නේ. ස්කොට්ලන්තය ෆැල්රික් අසර රෝහලකදී ඔහු මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙලොවින් සමුගත්තේ ලෝපුරා මිලියන ගණනක් වුණු ඔහුගේ ආදරණී රසික රසිකාවෙන්ගේ දෑසට කඳුලක් එක් කරමින්. ඉතින් අද වීඩියුවෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සුපිරි නළුවා රොබී කෝල්ට්‍රේන් පිළිබඳව. විඩුව එක බලන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. 1950 මාර්තු මාස 30 වනදා උපත ලබන ඇන්තනි රොබර්ට් මැක්මිලර් නැත්නම් රොබී කෝල්ට්‍රේන් හැරි පොටර් චිත්‍රපටයේ විතරක් නෙවෙයි ජේම්ස් බොන්ඩ් එවැගේම බ්‍රිතාන්‍ය රූපවාහිනී මාලා කතාවක් වෙච්ච ක්‍රැකර් ෆ්ලෑෂ් ගෝඩන් මොනාලිසා වැනි චිත්‍රපටවලටත් ඔහුගේ රංගන දායකත්වය ලබා දීලා තිබුණා. ඔගේ වයසවරුදු විස්සදි පමණ ජෑස් සැක්සෆෝන වාදකයෙකු ජෝන් කෝල්ටේන්ට ගෞරවයක් විදිහට ඔගේ වේදිකානාමය රොබී කෝල්ටේන් විදිහට වෙනස් කරන්න හු කටයුතු කරන. ප්‍රතාන රූපහනි මාලානාටකයක් වූ ක්‍රැකල්හි ආචාර එඩ්බට් ෆිට් ජරල් ලෙස රංගනයදුන් චරිතයට විශාල විචාරක වගේම ප්‍රේක්ෂක පැස්සුමක් ලබාගන්ටත් ඔහු සමත් වනා. ඒ චරිතය සඳහා එක්දස් නමසි අනූ හතර එක්දස් නමසි අනූ පහ සහ එක්දස් නමසි අනූ හයේදී හොඳම නළුවා සඳහා බ්‍රටිෂ් ඇකඩමි ටෙලිවිෂන් ෝඩ් සම්මානයක් දිනාගන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. එවගේ මෙක්දස් නවසය අසූ හතේ ටුටි ෆෘට්ටි සහ දෙදස් දාහතේදී නැශනල් ක්‍රේෂහි ඔහු රංගනදායකුණු චරිත සඳහත් බ්‍රටිෂ් ඇකඩමි ටෙලිවිෂන් වෝඩ් සම්මානය සඳහා ඔහුගේ නම යෝජනාවී තිබුණා. ඒවගේම දෙදස් දෙකේදි හැරිපෝට ඇන්ද පිලසොෆ ස්ටෝන් චිත්‍රපටේ හැග්‍රික්ගේ චරිතය වෙනුවෙන් බිටිෂ් ඇකඩමි ෆිල්ම් වෝඩ්සි හොඳම නලවා සහ හොඳම සහය නලුවාට හිමි සම්මාන දිත්වයම දිනාගන්නටත් ඔහු සමත් වනා. දෙදස් දෙකවසරදි හැරිපෝට ඇන් චම්බ සීක්‍රට් චිත්‍රපටේ රංගනය වෙනුවෙන් ෆිනික්ස් ෆිල්ම් ක්‍රටික් සොසයිට අවෝඩ්සි හොඳම සමූහ රංගනයට හිමි සම්මානය දිනාගන්නට රොබී කෝල් ට්‍රේන් සමත් වුණ. එන මමතක නොකර සිංහල වෙබ් එක සබස්්‍රයිප් කරලා බෙල්ලයිකන එකත් කලික් කල තියාගන්න අපිස්සහට දාන වීඩියෝ වෙන අප්ඩේට් එක ඉන්න කරත් මතක් කරනවා එනම් සුබදවසක් ඉන්න නම් ජයවේවා.